ma nä atä gima wa mwĩrĩ gũkũ mũrang'a nĩ ũkoretwo wĩ thĩ tarĩu ũngĩthiĩ thibitarä citå imwä ti operational u warwara te gatanga thä ka na kä ambu tå tũrenda uda thondeke thibitarä njerå haha kĩanda ĩteithie andũ a gatanga na kandara na keno twĩ ä yo nä ajenda namba wa kerä ona tungithondeka thibitarä na tukorwo tutikorwo na kandi ya nhif tutingiteithika turama promise mwathura uda thirikari ya kaunti nä tå kamå kandi andå arä a matangä abondi o må ndå o må ndå andå nä marorie tå karuta kå mbeca icio nä mwonire ngätindä ka mswada wa one man one shilling ä mationire na tukihota ensure ni tuongera thirikari ya county muranga milioni magana manana make manaite twagire to lose almost 150 million tugitindika tukiongerera mbeca icio icio nicio tukahuthira kumunengera kadi andu na matangi afford undu ucio ngi ni kindu gitagwo minimum guaranteed return turimaga kindu gitagwo kahua tukarima kindu gitagwo iria na hindi ciothe mbei itå ndä thiaga wega tokamo promise mwathira uda muranga county ni tukaenshua ni twamunengere minimum guaranteed return iria ritikanagwe kienda wa ciringi 45 orita wa wa moico wa moico nä tå kwenda kä ndå gä tagwo ward development fund governor e må ranga rä na amenye mathä na megå kå mä gumo-inä nä akå menya mathä na mekariara nä akå menya mathä na megatanga ward neke tuthondeke kigina ati we wi mca wakona gathina ga bara ugakora mca ugateithika wi guku macinani ni mukanyitirira ruto na kiama kia uda ni mugakorwo hau ni mukahura broko ni igana makanyita uda reke ndimwitire waheshimi waratakwa reke ndimwitire rigathi wa kuria nyeri ni ahurwo makofi andå agatanga må rä ega nä ndamå geithia kuma nyä rä nä ka nä må ä ngå ranä te gå kwanyu handå nyå na må irä tu wanyu nä ndärarora wega kura nä tå gaikia gä kabu kä mwe kä aruto å yå wa å yå å rumagwo å yå å nyå rå ragio å yå å turagio å yå å giragio gå thiä å ganda å yå å tunyagwo thigari nä we må renda nä må tue tua itua nyoniai na moko na tå renda andå othe maingä re uda nä guo ithä tiguo nä ndona nginya andå anyakera mwä rä ke kä ama gä akä tå karanganä re kå u thä inä nä guo ĩni no å mũndũ gä tä enja guo nä andå aigana marauga mũndũ wothe tä må ranga oke thĩinĩ wa uda hau må rä hau må rä sisi hatuna maneno kwa sababu tuko na safari nyingi, lakini watu ya Katanga mtushikilie, mtatushikilia nimoko ni nimoko inainio nimukwenda twenderio guoya eh twathie kerere bituka makaranga nimukwenda tutume ndindi muthenya wa sande aga makaranga tukamutuma amakanie amakanie amere guku gitero nikia William Ruto kana ni murenda kimundu kiria kingi kana nä må rakä nä må rakä enda kä må ndå kä u nä må gå kä enda gä thiä gä gä kaga atä a gä thiä gä gä kaga atä a ngai witå amå teithie asanti sana mothoniwa sasa kwa vile ningetaka wale wengine ambao wanasimama waongee, lakini masaa ni mbaya. His Excellency anaenda Juja, anaenda Edongori. Baba yao inasemekana salimia watu juu, mkono mkono mkono mkono mkono mkono mkono mkono mkono. Asante sana, asante sana. Ningeomba asante sana, asante sana. Ah, pia bwana Nyoto yuko wapi? Nyoto yuko wapi? Nyoto, mpungia watu mkono tafadhali. Asanti, asanti. Pole pole, ni masaa ni mbaya hapa nime hapa nimekazwa nimeshukuru rĩu tugirio mothe ni nĩ mũthenya wa kũrora njaũ tiguo na no twende ndĩmwĩtĩre aya haya nasikia MP wa, ah, yes, MP wa Thika na baba yao wako waongea haraka haraka. Asante, asante, asante, asante. Etagwo Wanjango, asante. Gatanga eh! Gatanga! Jina langu ni wanaina wa Jango wa kule Thika, tuko maneighbors, sawa sawa, lakini jina ingine ni gavana wa Kiambu. Gavana eh! Gavana! Wacha nimwambie mambo matatu haraka haraka, kwa sababu hatuna time. Nataka kusema hivi, umesikia bottom up? Umesikia bottom up? Bottom up ni mpango, mpangilio wa economic development na mwethura mukorwo mwi niguo gwikinya 2022 mbeca cianjie guka we have 50 billion kwa hiyo mpango number 2 hakuna kupatia watu pesa na hawana soko boss amesema tukipewa hiyo pesa matunda ta maya marendio ni maitu maundu maria mothe ite iria tuthondekagira guku hakuna mpango wa kupeleka bao kule china alafu tunarudishiwa viti rais watano amesema akiingia kwa hiyo mpango, hiyo soko yote ya China tutasimamisha viti, jiko, e, toothpick, kila kitu itakuwa inatengenezewa na nyinyi. Hapo nasikia duru. Mwisho kabisa, this party UDA is made of integrity and faithfulness. Ukiingia kwa hii party ujue umeingia where we are supposed to be in three years. Kenya is going to be different. Katanga eh, Gatanga ucio niwe gavana wa Kiambu. Asante Jango, nataka kumwita uh, ah, bwana Mukua kutoka Kangema. Ndamurehera ngeithi cia andu a Kangema ndimwamukira muri aruto inyuĩ ndathiĩ kangĩmĩra ndĩmwĩre mũrĩ arutwo na ndĩmere nĩ gũkuha na mũkuha mwathani amũrathime asanti sana asanti sana ibutie bwana nyoto UDA kazi ni kazi turauga riu ni bottom up tutikwenda kuneagwo ruitiki tuture turi na zaro riu indo ni ciumage na thi ona ithuĩ igua tao tũtigũtũra twetagĩrĩrwo iteki kuma na igũrũ UDA na William Somoi Ruto Ngai ateithie Ruto ateithie bũrũri wa Kenya UDA Ruto agathama akanĩ ũkwenda gwaku tu ĩni Ngai legio jonyo to senator UDA muthikari gariro na kauma hoya maingi thank you asante sana asante sana mugiri wa mathioya UDA mtashikilia William Samoei Ruto sawa mimi naitwa Dr. Edwin Mugo Gishoke kwetu ni mathioya na huko kiti ni ya UDA sawa sawa asante sana asante sana ngai nä mwega na hä ndä ciothe yetago Steven Macharia kuma kuria mathioya na kiama turauga ni UDA asanteni sana asante sana bwana Ngoru for... UDA ngai nä mwega hede ndä ciothe njä tagwo kamau wa ngoru kuma maragwa aspirant member of parliament asante sana asante sana baba andå agatanga må rä ega bwana asifiwe Bwana asifiwe. Asante sana, asante sana bwana deputy president kwa sababu ya kutembelea hii watu ya Katanga. Hii watu ya Katanga wako Murang'a, lakini wako na sisi watu wa Kiambu. Mimi nikiwa baba yao, nataka kuhakikishia watu ya Katanga kitu moja, twashagora Ruto, twashagora muruti wa wira tutachagua Ruto, lakini sisi tunajua tunachagua mfanye kazi. Siku ile alikuwa minister wa agriculture, alianzisha programu ya kupeana fertilizer free, na siku hiyo alikuwa minister. Sasa akiwa rais, wa farmers wote wafa, wakulima wote, kitu ya kwanza wako guarantee watapewa fertilizer bure. Pia amesema vijana wote lazima watakuwa kwa kazi kijana wote akiamuka agathie wira-ini nitwaiguithania na ni nä o ndä racoka kå rä a kä ngai nä wamenya <laughs> ndahå rirwo gå tirä ndå ndekä te no no ngå coka rä ngä nä må kå njagå ra andå angä atanga nä må kå njagå ra nä tuo andå Ado William Ruto, asante sana sana sana. Asante sana, asante sana. Adogatana mukanete. Twe hamwe. Ah, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and the fifth president of the Republic of Kenya. Kwetu tuko na furaha zaidi, tunakuita hapa kwetu. Haya, tuikaribishe President. Asante sana. Wapinduzi, weka makofi. Moto muradhimene, muradhimene. E Eu não vou querer canar, vou me. Ou se amor de me dá, quero me. Ah, lobi me Até o se amor de me dá, quero me. Inua, inua, inua, inua, inua. Inua, ju. Inua. Inua. Inua. Eco o Olá, Haya, asanteni sana, asanteni sana. Eh, rafiki yangu wakili Edward Mureu, waheshimiwa wote, viongozi wa kanisa, ndugu wananchi wa hapa Katanga na Murang'a, hamjambo? ando aito moriega moriega rege ngä ngai no mwega hende ciothe mwathani agocwo bwana yesu asifiwe simu nisalimie hewani jameni namna hiyo bwana yesu asifiwe asanteni sana <clears throat> asanteni sana kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru mungu kwa sababu ametuwezesha tumefika hapa gatanga Morang'a hii kwa mara nyingine tena. Tulikuwa hapa katika huu uwanja wa Gatonyo wakati tulikuja kufanya harambee ya kina mama. Leo tumekuja hapa shughuli ingine tena ya wananchi, na leo tumekuja hapa mambo ya basari. Nataka nimshukuru rafiki yangu bwana Edward Mureu kwa kupanga ili tuje hapa tuweze kushirikiana na wazazi wa hapa Gatanga katika shughuli hii ya basari. Mnajua tayari tuko na pesa ya serikali ambayo ni ya basari, lakini tukipata mtu mzuri kama Mureu ambaye anataka kusaidia watoto ili wale ambao hawakufikiwa tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja anakosa kwenda shuleni kwa sababu ya kukosa karo. That is why we are here this morning. Na nataka nimwambie Mureu, thank you very much for partnering with the government of Kenya, with the people of Gatanga, in ensuring that every child is in class. Tunataka kila mwanafunzi hawe darasani, na ni jambo mzuri tuweze kuwasaidia wakulima na wazazi na wale wote ambao wamekuja hapa leo ili tushirikiane watoto wetu waweze kupata elimu. Ningependa kusema hivi, sote kama Wakenya tumekubaliana ya kwamba tunataka kutembea barabara hii pamoja. Nyinyi mnajua watu wa Gatanga na Moranga, tulikubaliana na rafiki yangu rais ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo kazi ile imefanyika katika Moranga hapa, zile kazi ya barabara, tumejenga barabara kilomita mia tano mpya hapa Moranga County. Tumeweka Moranga hapa technical training colleges sita mpya in the last eight years. Tulikuwa na shule ya teknolojia moja peke yake Moranga County, lakini saa hizi tumejenga another six technical training colleges in Moranga County. Hapa Moranga vile vile, wakati tumechukua usukani 2013 watu walikuwa na stima ni watu 1045. Leo tumefikisha watu 1160 ambao tumewawekea stima Moranga County, na hiyo shughuli ya kuunganisha stima bado inaendelea. Mimi ninajua ya kwamba mambo ya maji, tuko na miradi ya maji mbalimbali mbali, tuko na maji ya Idhanga hapa chini, tuko na maji ya Makomboki, tuko na maji ya pale eh, Kenol Town, lakini mimi najua ya kwamba bado hatujafanya ile ambayo tungependa kwa mambo ya maji hapa moranga I want to give you my commitment and our commitment as a government that matters water in moranga is still an issue that is in deficit between us and you bado tuko na deni yenu ya mambo ya maji kwa watu wa hapa Murang'a, and we will make sure that hiyo deni tutalipa kwa kuwapatia maji. Tunaelewana watu wa Murang'a? Mimi nataka niwaambie hivi, katika mipango yetu, mbali na kujenga reli na barabara na kuunganisha stima na technical training college na zile zingine tumefanya, tulikuwa na mpango kamili ya Big Four ambayo ndani yake kulikuwa na mambo ya ajira kwa vijana wa Kenya. Ndani yake kulikuwa na mambo ya kilimo ya wakulima wetu wa Kenya. Ndani yake kulikuwa na mambo ya matibabu. Nyinyi mnajua wenyewe ya kwamba hiyo kazi kidogo ilichelewa kwa sababu tulipata wageni, na hawa wageni walitutembelea, walikuja na mambo mengi, wakalete rege, wakalete kitendawili, wakazusha mpaka ile programu yetu ikachelewa. Mimi nataka niwaambie hivi, tukienda mbele lazima tukubaliane vile tutaenda mbele katika mpango tulikuwa nayo, na ndio mulisikia juzi pale Kirinyaga nikisema mwaka ujao ile kazi ambayo hatukutimiza ya Big Four tayari tumeipangia ndani ya bottom up. Ndio hiyo Big Four na bottom up tuunganishe tuweze kusukuma hiyo gurudumu ambayo tulikuwa tumekubaliana. Ajenda yetu ya kwanza vile ilikuwa ndani ya Big Four ni kwamba vijana milioni nne wa Kenya wakiwemo hawa Wagatanga na Moranga wawe priority number one, tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango itakawapatia hawa nafasi ya kupata ajira. Watu wa moranga tunaelewana? program number one katika ile mpango tumesema ya kuunganisha big four na bottom up next year tunaweka pesa ya serikali bilioni mia moja as priority number one in projects and programs that will ensure that 4 million of our young people get engaged in meaningful employment. Jambo la pili, tunasema kwa sababu asilimia themanini ya wafanyabiashara wote wanafanya biashara katika sekta ya micro, small and medium enterprise. Tumesema tutaweka hazina maalum kwa mpango wa bottom up ya kuwasaidia hawa wafanyabiashara wa micro, small, medium. Na ukisikia micro, small, medium usichanganyike na Kiingereza. Micro ni mama mboga pamoja na bodaboda boda na hawa wafanyabiashara wote wadogo wadogo wa kiosk na hawa wangwana wanafanya biashara ndogo hawa tumesema ili wapate pesa ya kuinua biashara yao tunaweka hazina maalum ya micro small and medium enterprise kwa sababu wengi hawana mahali ya kupata pesa ya kuinua biashara yao kwa sababu hawana security hawana title deeds hawana malogbook lakini biashara yao inahitaji pesa ndio biashara hiyo ikue na tumesema we are going to commit resources ili kuinua hawa wafanyabiashara wasisumbuliwe na mashailok na wasisumbuliwe na fuliza ile wanaenda kukopa alafu wanaingizwa kwa CRB. Neguo kanatikuo neguo. Ya tatu katika mpango yetu ya, big, ya, ya bottom up, vile tulikuwa tumeweka pesa katika mpango wa big four ya mambo ya kilimo tunasema mwaka ujao tunaweka pesa bilioni hamsini kila mwaka kwa mambo ya kilimo ili tuhakikishe ya kwamba mkulima ako na mbegu ako na mbolea na tunamsaidia kupata soko soko ya kahawa soko ya chai soko ya maziwa ambayo haina mabroka na tuondoe makatel ile mkulima apate bei ya sawasawa kwa mazao yake na vilevile tuhakikishe ya kwamba mabroka hawaongezi bei pia consumers wapate chakula kwa bei nafuu, ndio Kenya yetu tuweze kuzalisha uchumi kwa kuhakikisha kwamba cost of living inarudi chini, ndio tuweze kujenga uchumi, tusiwe ni nchi ombaomba ya kwenda kukopa madeni kila mahali, tuwe ni nchi tunaweza kujisimamia wenyewe. Nyinyi mnanielewa, watu wa Murang'a? tuihamwe tutatembea hiyo barabara pamoja, na hiyo mpango ndio tuko nayo ya mwaka ujao. Na mimi nataka niwaambie watu wa Murang'a na watu wa Gatanga, wale ambao tunashindana na wao, mpango yao ni kugawanya Kenya kwa misingi ya kabila. Sisi tunawaambia vile mlivunja chama ya Jubilee na mkaisambaratisha, sisi tayari tumejipanga ndani ya chama ya kazi ni kazi, kwa sababu sisi sio watu wa kitendawili. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Katanga, kweli? Mi nataka niwaulize, yaani sisi ambao tuliungana watu milioni nane tukaunda serikali 2013 tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukajenga TTI, tukaunda serikali tena 2017. Yaani nyinyi Natuambia kwamba tumepoteza kabisa akili, tumekosa mpango, tumeishiwa mpaka sisi tunaambiwa ati twende tufuate mtu ya kitendawili. Ah, hiyo uh, ni madharau makubwa sana my friend, hiyo ni matusi. Hatuwezi kwenda kufuata mtu ya kitendawili. Sisi ni watu tuko na mpango. Neguo kana tiguo. Yaani mimi nawauliza nyinyi, kweli mnataka kuniambia? Yaani tumeishiwa. Kwa hii watu milioni nane tulipiga kura ya Jubilee hakuna hata mtu mmoja ambaye tunaweza kumsupport mpaka tuende tukodeshe mtu ya kitendawili. Ah, bana, hapana, hapana, hapana. Hiyo ni madharau makubwa sana. Sijui kama tunaelewana Moranga, tunaelewana hata nyinyi kwa kuona, hata nyinyi kwa kuona mtu ambaye anaelewa Uhuru Kenyatta mahali program ya Jubilee imefika ule mtu ya kitendawili, by the time atakuja kutupigisha kitendawili, si hii kazi yetu itakuwa imekwama? Anajua mahali ya kuanzia mambo ya barabara, anajua mahali ya kuanzia mambo ya maji, mambo ya stima, anayejua ina, inaendeshwa namna gani? Si hiyo ni kutupa mbao? So sisi tumejipanga sawasawa sawa, na naamini ya kwamba mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu kazi ambayo tulisema itaendelea kazi itaendelea, kitenda hili haitaanza, rege itakwama na kazi itaendelea mbele. Tumekubaliana Moranga? Tumekubaliana. Kwa hivyo chama ni UDA, mpango ni bottom up na form ni Hustler Nation. Hebu nione wala wanasema Jubilee, eh, tunaenda UDA UDA. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee, harambee. Harambee. ikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA, UDA. Eh, hiyo ndio maneno. Mimi nimekuja hapa katika function hii, nimeongea na wakili Mureu, ameweka pesa yake kwa watoto wa hapa Gatanga shilingi milioni tano. Tumpigie makofi na kwa sababu yeye ni mtu wa bidii, mimi nitamwongezea shilingi milioni mbili ndio hawa watoto we wapi ile mtu yangu mimi kwa sababu ukikuta mtu mwenye ako na bidii unamsukuma si namna hiyo na hiyo pesa hii shilingi milioni mbili my friend bwana mureu mimi nataka kwa <clears throat> Sawa, asante sana, asante sana. Mimi nataka hawa tu wazazi hawa hawa, sio wengine hawa. Umekuwa umeidentify wazazi hawa, ile ulikuwa umewapatia, sasa ongezea on top hiyo milioni mbili kila mzazi, kila mzazi, kila mzazi, ndio maneno watoto waweze kusoma. Si namna hiyo, watu wa Moranga? Tumekubaliana Moranga? Neguo, twi hamwe tutatembea pamoja haya wacha sasa officially eh, nichukue hii Thank you, my dear. Haya, wapi makofi ya Edward Mureu.